akan gagal, Oriental Warrior. Akan mengubah dunia ini. itu. पानी के लिए thank you okay motor Mm. di mana. No, mati dong. Oh. Thank you, Zah. já confiei Ngering ngering dulu gak sih? Wah! langsung tuh. Ya, Monster kill. Cok, mau triple kill, cok. Pas banget gue kena stunnya kena lele. Coba dari Mega kill. Ya. Iya mati gue no no no no no. punya peluru dengan ukiran nama. Solo Lord deh lu bagi Liomer canggihnya lu. tolong dong aduh aduh aduh aduh tolong ini listrik berapa tolong ini listrik berapa tolong tolong ini listrik berapa suwa posisi gue dong. Nice. Victory. <sighs> dan kirim bintang, jangan kapok ya. Ini juga toksik, keren dong ya nyeplaknya kejar terus lama banget anjir aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini ngapain sih pada ngeglosor udah tau Asusnya lagi ulti iya, ngeri apa Jo? Kurang ajar Jo. sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? merakat anjir Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Meraju ah sama kafe. Semua ini udah muntah. co co co co co co co lagi trauma gitu kak katanya lagi bikin konten <laughs> lagi ngonten ngonten ngonten ngonten dulu nggak sih ngonten jeduk jeduk cepat cepat cepat cepat cepat aku karakter dong bisa aku ya. pastikan hmm, makanya menari-nari dong ya. gagal muter-muter anjir, menang dulu sama si Lord. Ya, padahal mau bikin konten story mantap